ल ल कति बिरुवा के कसो सबै भनिदिनु है लो भन्नु त यो कतिमा के कति के बिरुवा लाउनु भएको छ यो हामीले साढे छ गट्ठामा चाहिँ तिन हजार बिरुवा चाहिँ तिन हजार पच्चिस सयदेखि तिन हजारको बिरुवाकोमा हामीले यसलाई लगाएको छौँ होइन भन्दा अब यो विशेष गरेर चाहिँ अहिले यो तपाईँको पैँसठीदेखि सत्तरी दिनको हाराहारीकोमा अहिलेकोमा चाहिँ सत्तरी असी दिनको हाराहारीकोमा चाहिँ हाम्रो यो अहिले काम भइरहेको अवस्था छ अब यसलाई सिन्चित गर्नको लागि सिँचाइ गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर ड्याङ्गहरू बनाएर गरियो पहिले चाहिँ अलिकति यो माटो चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि पुरा सिँचाइ गर्नु पर्थेन भने योभन्दा उमा चाहिँ केही मात्रामा सिँचाइ गर्नुपर्ने र हाम्रो यसमा रासायनिक औषधिहरूको प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी समस्या भनेको चाहिँ किराहरूको चाहिँ बढी अलिक अहिले देखिराखेको छ अलिकति बढी किराहरूको चाहिँ समस्याहरू देखिएको र अनि यसमा पुरा रासायनिक रूपबाट पनि भिटामिनहरूको पनि अलिक कम भिटामिन पनि नहालिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसको यो जुन रेसियोमा यो फुक्न पनि हो यो गोलो हुनपर्ने हो त्यो रेसियोमा चाहिँ गोलो भइराखेको अवस्था चाहिँ छैन सर अहिले कसरी छ बजार भाउ कसरी बेचिरहनु भएको छ बजार भाउमा चाहिँ अब तपाईँको बजारियाहरूले चाहिँ तपाईँको पचास चालिसदेखि पचास रुपियाँ किलोसम्म बेच्छन् भने अहिले हामीले लाँदाखेरि चाहिँ बिसदेखि बाइस त्यही कहिले बाइसमा छोड्नुपर्छ कहिले बिसमा छोड्नुपर्छ अवस्था हेरेर चाहिँ छोड्नुपर्छ सर तपाईँहरूको यो अर्ग्यानिकको चाहिँ बेच्ने ठाउँ बेग्लै छ कि यो अर्ग्यानिक भनेर अब हामीले यो हाट बजारहरूमा व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ लानेहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर छुट्टै गरेछौँ तर हामीले कृषि कार्यालयसँग पनि यसको बजारीकरण छुट्टै हुनुपर्छ भनेको छ त्यसको लागि बजारीकरणको व्यवस्थापन चाहिँ भएको छैन भएको छैन अहिलेसम्म ए कति बिरुवा होला नि तपाईँको जम्मा अहिले अहिलेको यो रेसियोमा तपाईँको तिन हजारको हाराहारीमा छ सर तिन हजार भनेपछि कति एभरेजमा बिस रुपियाँ त आउँछ होला मिनिमम पनि बिस बाइस पहिले त पच्चिस तिससम्म गएको छ ए ठिकै छ दियोस् आफ्नो आफ्नो काठमाडौँ जस्तै जस्तै हो चितवन पनि अब सर अब काठमाडौँ जस्तै भइसक्यो काठमाडौँ जस्तै त हो नि हजुर किनभने जताततैको मान्छे बस्ने नाताले अब खासै अब चिन्जान हुँदैन त्यो सबभन्दा खतरा भनेको लियो अर्को भाइले खाइदिन्छ क्या सर समस्या त्यो हो एउटा जस्तै हामीले गाजरबाट फाइदा लियो भने बन्दाले खाइदिन्छ बन्दाबाट फाइदा लियो भने काउलीले खाइदिन्छ समस्या त्यो किसानमा यो पहिले बाजे हो पहिले यो उत्पादन यतिखेर भइसक्यो सर यतिखेर सिद्धिसक्यो बिचमा एक महिनाको पानी आयो नि त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यो गाजर पनि यतिखेर तपाईँको सिद्धिसौ थियो तपाईँको यो गाजरले तपाईँको नब्बे रुपियाँदेखि सय रुपियाँको किलोमा पाउँथ्यो अहिले कति पर्यो त अहिले पच्चिस रुपियाँ किलो अनि यो छैन सर होइन लगभगकोमा अब योदेखि यहाँसम्म हाम्रो यो साढे दुई बिघाको हो लगभग चाहिँ यसमा दस कट्ठा छ दस कट्ठालाई चाहिँ हामीले तपाईँको साढे दुई किलो गाजरको बिउ चाहिँ लगाएका हौँ अब यो साढे दुई किलो गाजरमा त्यो बेलाकोमा चाहिँ तपाईँको एक्काइस हजार पाँच सय सत्तरी रुपियाँ बहत्तर दिन भयो अब यो उत्पादन केही मात्रामा चाहिँ उत्पादनको लागि योग्य भएको अवस्था चाहिँ केही सट पर्सेन्ट चाहिँ छैन केही चाहिँ छ अलिकति हामीले पचास साठी किलो जति चाहिँ उत्पादन गरेर पनि यो बिक्री गरिसकेको अवस्था हो त्यो यो उतो उतो उतोको बारेमा नि भनिदिनु हजुर त्यो सिमीको बारेमा ए अलिक यता फर्किनु ल ल भनिदिनु सिमीको अलिक अलिक यता फर्किनु अब चाहिँ टोटल टोटल यता फर्किनु हामीले चाहिँ घिउ सिमी विशेष गरेर चाहिँ असोज महिनाको पन्ध्र सोह्रमा हामीले त्यसलाई लगाएका हुन्छ अनि त्योदेखिको त्यसमा घिउसिमीको चाहिँ विशेष गरेर त्यसमा एघार गट्ठाको हाराहारीमा चाहिँ घिउसिमी लगाइएको थियो त्यो त्यसमा टोटली गरेर चाहिँ तपाईँको बाह्र सय ग्राम बाह्र सय चाहिँ केजी होइन बिउ बिउ एक केजी दुई सय ग्राम चाहिँ हामीले त्यसलाई बिउमा चाहिँ विशेष गरेर खर्च गरेका छौँ र त्यसको तपाईँको नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ बिउहरू माथि उम्रिएको अवस्था र टेन पर्सेन्ट चाहिँ नउम्रिएको अवस्था र पछि हामीले त्यो टेन पर्सेन्ट नै पछि लगाएको कारणले गर्दाखेरि अलिक छिमलेहरू देखिएको अवस्था कोही अगाडि उत्पादन भइसकेको अवस्था कोही चाहिँ उत्पादन हुँदै गरेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ र लगभग यो यो पनि भनिदिनु कति त्यसमा कति कति चाहिँ यो होइन यो चाहिँ काँक्रो काँक्रो चाहिँ विशेष गरेर यो काँक्रो चाहिँ हामीले यो अहिले उत्पादन भइसकेको अवस्था हो विशेष असोजको पन्ध्रदेखि उत्पादन भयो र कात्तिक महिना कात्तिकको महिनाभित्रमा र मुक्सिरको दस पन्ध्रसम्म पनि यसले राम्रो उत्पादन दिएको अवस्था थियो अलिकति चिसो बढ सुरु सुरुमा त भाउको अवस्था पनि राम्रै अवस्था देखिएको चाडपर्वहरू इत्यादिहरू भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि र अलि पछि चाहिँ अलि चिसो पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि हामीले जुन सोचेको अनुपातमा चाहिँ यसले उत्पादन उत्पादन भए पनि मूल्य प्राप्त गर्न सकिएको अवस्था छैन र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर बाह्र गठा चाहिँ मा हामीले काँक्रो लगाएका थियौँ कति कतिको बेच्नुभयो त काँक्रा हजुर कतिको जति बिक्री भयो होला त यो बा बाह्र गठामा काँक्राहरू काँक्राको उत्पादन चाहिँ हामीले विशेष गरेर तपाईँको यसमा सात सात सयदेखि छ सयदेखि सात सय क्विन्टलको हिसाबमा चाहिँ उत्पादन भएको अवस्था देखिन्छ सात सय क्विन्टल जति एभरेजमा कसरी क्विन्टलको गयो होला दुई हजार तिन हजार चार हजार यो एभरेजको अवस्थामा गर्दाखेरि तपाईँको बाइस सयदेखि पच्चिस सयको एभरेजमा गएको छ बाइस सय भनेपछि बाइस सय गुना सात सय हजुर को त्यसमा अब अहिले त्यो बाँझोमा चाहिँ के लाउनु भएको छ यसमा हामीले अहिले करेला लगाएको छौँ त्यसको लागि चाहिँ प्लास्टिकबाट पनि छोपेर उ गरेका छौँ त्यो तापक्रमहरू मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ बढी चिसोले न उ गरोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले विशेष उतातिरको भन्दा यतातिरकोमा खिच्दाखेरि चाहिँ होइन सर राम्रोसँग ल यो हजुरको परिचय दिनु यो ठाउँ भन्नु म म चाहिँ भरत अधिकारी म म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रको वडा नम्बर पन्ध्र स्थित मङ्गलपुरमा मेरो निवास छ हजुरको कुनै संस्था कम्पनी चाहिँ नर्वदेश्वर साना किसान कृषि सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष हो र म त्यही संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ विभिन्न कार्यहरू पनि मैले गर्दै आइरहेको छु र विशेष गरिकन हामीले चाहिँ हाम्रो यस नर्मदेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले चाहिँ हाम्रा विभिन्न तरकारी खेतीदेखि लिएर विभिन्न कृषि खेती गर्ने कृषकहरू आठ सय अठहत्तरजना कृषकहरूलाई आबद्ध गरेर चाहिँ हामीले एउटा संस्था स्थापना गरेका छौँ सुरुको अवस्थामा उनपचासजनाबाट सुरु गरिएको अहिले आठ सय सतहत्तरजना कृषकहरू चाहिँ यसमा आबद्ध रहनुभएको छ र हाम्रो यस नर्मदेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्था अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरेर पैँतालिसदेखि पचास बिघामा चाहिँ तरकारी खेती हुने गरेको छ र जसमध्ये पनि ती तरकारी खेती अन्तर्गत पनि हाम्रो दसदेखि बाह्र बिघामा चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्राङ्गारिक खेतीहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र गत वर्ष हाम्रो यस नर्मदेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि प्राङ्गारिक खेती कार्यक्रम प्राङ्गारिक खेतीको कार्यक्रम परेको थियो र अहिले पनि हामीले त्यो प्राङ्गारिक खेतीलाई निरन्तरता दिनको लागि आवेदन हामीले कृषि विकास कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गरेका छौँ र हामीले गत वर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत भर्मी कम्पोस्ट गडौली मल निर्माण अनि भकारो सुधारका कार्यक्रम र जैविक विषारी उत्पादन गर्नको लागि झोलमोल को उत्पादनको लागि ड्रमहरूको खरिद अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले सिँचाइका लागि छ इन्चीका दुईवटा मोटर बोरिङहरूको पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ र अहिले हामीले जैविक विषादी केही अन्तर्गत रहेर चाहिँ विभिन्न जैविक मलहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग सहकारी गरेर चाहिँ विभिन्न कार्यहरू जस्तै अब हामीले यो जैविक मल अन्तर्गतलाई विभिन्न कम्पनीहरूसँग सहकारी गरेर हामीले कसरी चाहिँ कृषकहरूको उसमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू लिएर आएका छौँ गढ्यौली निर्माण गर्नको लागि तिन दुई दिने तालिम अनि त्यहाँबाट जैविक विषादी झोलमोल जसलाई हामीले <clears throat> झोलमोल ड्रमहरूमा उत्पादन गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एक दिनको तालिम र विभिन्न कार्यक्रमहरू कम्पोस्ट मल निर्माण गर्नको लागि एक दिने तालिम पनि हामीले दिएका छौँ र अनि वातावरण महानगर भरतपुर महानगर पालिकाबाट विषादी न्यूनीकरण र वातावरणलाई व्यवस्थापन गर्न र जैविक खेती कसरी कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले दुई दिने कार्यक्रम तालिम पनि हामीले साठीजना कृषकहरूलाई चाहिँ दिएका छौँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ सहकारीको जुन भइगयो होइन बाह्र चौधमध्ये तपाईँ आफूले कति चाहिँ अर्ग्यानिक गर्नुभएको छ होइन अनि यहाँ यहाँ के के छ हजुरकोमा जस्तो यो सकिएको काँक्रा थियो भने त्यस पछाडि के लाग्यो भने जस्तै क्या सबै किसिमको यो बालीको पनि भनिदिनुहोस् न हामीले यस यस क्षेत्रमा चाहिँ हामीले म म आफै सक्रियता भएर चाहिँ होइन अनि त्यहाँबाट यहाँ यहाँ हामीले सुरुमा काँक्रा अर्ग्यानिक काँक्राको उत्पादन गऱ्यौँ एघार कट्ठा जमिनको लागि जमिनमा अनि त्यहाँबाट त्यसपछिकोमा अहिले यो साढे छ कट्ठाकोमा तपाईँको बन्दाहरू लगाएका छौँ जुन उत्पादन भइरहेको अवस्था छ र बाँकी हामीले डेढ महिना पहिले लगाएका बिरुवाहरू को बन्दा त्यहाँ दस कट्ठाको बन्दा पनि रहेको छ त्यहाँ हामीले त्यो बन्दाको उत्पादन पनि यो यसमा पनि विषादीहरू कुनै पनि राखिएको छैन र विशेष गरेर अहिले हामीले यहाँ एघार गट्ठाको हाराहारीमा एघार दसदेखि एघार गठाको हाराहारीमा चाहिँ गाजर खेती गरे गरिरहेका छौँ र यसमा जुन हाम्रो काँक्रो अनि त्यस्तै गरिकन त्यहाँ पनि एघार गट्ठाकै हाराहारीमा चाहिँ हामीले घिउसिमी लगाएर अहिले उत्पादनकै क्रममा हजुरहरूले देखिसक्नु भएको अवस्था छ र त्योभन्दा पहिले उतापट्टि काँक्रो लगाइएको थियो र त्यो काँक्रोमा काँक्रो सिद्धिएर अहिले त्यसमा चाहिँ बोडी लहरी बो तने बोडी बोडी चाहिँ लगाइएको छ र जुनको बिरुवाहरू हजुरहरूले देखिसक्नु भएको अवस्था छ र अहिले हामीले चाहिँ यहाँ यो काँक्रो सिद्धिएको यहाँको काँक्रो सिद्धिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले करेला करेला खेतीको लागि चाहिँ हामीले गरेँ करेलाको लागि यो कार्यहरू बिरुवाहरू उत्पादन चाहिँ बिरुवाहरू रोपिराखेका छौँ र कुनै रोप्ने अवस्थामा छ भने कोही करेलाको बिरुवाहरू केही ठुलो भइसकेको अवस्था पनि छ कतिमा लगाइएको छ जम्मा कति हो यो जमिन यो जमिन चाहिँ हजुरको साढे दुई बिघा भाडामा लिएको हो भाडामा लिएको हो कसरी हो वार्षिक कति वार्षिक हो पहिलेको सुरुको हाम्रो अवस्था चाहिँ अठार हजार भन्ने अवस्थामा लियौँ होइन बिघाको कि कथाको बिघाको बिघाको वार्षिक अठार हजारको क्रम भनेर गरियो गरेको दुई तिन वर्षमा फेरि चौबिस हजार गट्ठा पुग्यो होइन बिघा पुग्यो वार्षिक अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ तपाईँको चालिस हजार वार्षिक चालिस हजार बिघा गट्ठाको दुई हजार चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ भनेपछि साढे दुई बिघाको एक लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्यो एक लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा अनि कामदार पनि त तपाईँको सहयोगी हुनु होला होइन कामदारहरू हुनुहुन्छ हिरालाल महतोज्यू उहाँ यहीँ बसेरै कार्यहरू गरिदिइराख्नु भएको छ अनि त्यस्तै गरेर हामीले उहाँकै माध्यमबाट चाहिँ अन्यत्र ऊ विशेष गरेर चाहिँ कामदारहरू दैनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो पाँच छजना कामदारहरू चाहिँ लगाइराखिएको अवस्था हुन्छ अब यही जम्मै साढे दुई बिघामा तपाईँले विभिन्न समयमा खेती गर्दाखेरि हजुर एक वर्षको मानौ न एक वर्षको इन्कम चाहिँ तपाईँको कति कति जस्तो हुन्छ यसो रफ भन्दाखेरि हाम्रो पुरै अब मुनाफाको मात्रै कुरो गर्दाखेरि होइन हामीले खर्चहरू उत्पादनबाट गरिएका खर्चहरू सम्पूर्ण कटाएरको हेर्नेको रेसियोमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चार लाखदेखि पाँच लाखको हाराहारीमा चाहिँ एक वर्षमा हामीले लिन सक्छौँ एक चार पाँच लाख अब एउटा भन्नु त यहाँ खास गरिकन हाम्रो धेरै नेपालीहरू खाडीतिर गयो दुःख पायो मऱ्यो होइन यस्तो भयो तपाईँहरू अब यसरी खेती गरिरहनु भएको छ अर्ग्यानिक खेती ती मान्छेहरू यहाँ आएर काम गर्न चाहन्छन् होइन दुःख छ नि त उहाँ कति बिघामा कति खेती गर्यो भने चाहिँ एउटा सामान्य चार पाँचजनाको परिवार पाल्न सकिन्छ विशेष गरेर त्यो जमिनको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ कहीँ अब बर्खामा पानी डुबेर पछि छ तिन चार महिनासम्म पानी डुबेर पनि खेती गर्ने खालका जमिनहरू नभएको खण्डमा उपयुक्त वातावरण अनुसार कन्गर गर्न सक्यो भने राम्रो पाँचजनाको परिवार पार्नको लागि दस कट्ठामा राम्रो बेमौसमीदेखि लिएर मौसम अनुसारका तरकारीहरू गर्ने भने दस कट्ठा राम्रोसँग गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो परिवार चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उसले पाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कति कमाइ हुन्छ होला कति दस कट्ठाको गर्ने भने तपाईँको दुईदेखि तिन लाखको वार्षिक कमाइहरू चाहिँ न्यूनतम पनि हुन्छ त्यसपछि जीविका चल्छ जीविका चल्छ अब उखेलिराखे हुन्छ तपाईँले अँ उखाले यता आउनुहोस् न अब त्यस बेला भएको मात्रै उखेल्नु है कलिले नउखेल्नु यता छेउमा छ जस्तो छ उता देखिएको एउटा डाँठ देखिएको ए ल यो हार्भेस्ट गर्ने बेला भएको हो यो केही मात्रामा एउटा उखेलेर भन्नु के भन्न लाग्नु भएको थियो त्यो भन्नु हेर्दाखेरि चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने बेला कुनै भएको छ अवस्था देखिया छ सर कुनै चाहिँ यसलाई दस पन्ध्र दिनभित्रमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ गाजर यहाँ मजाले लाउने चलन रहेछ गाजर त तपाईँ अहिले गएको क्षेत्रमा तपाईँको एक महिनापछि आउनुभयो नि सर धेरै हुन्छ